Hoy, en Conociendo la Ciudad, el Paseo Nuevo. Nuestra ruta empieza en el puente de Cursal y seguiremos por el Paseo Salamanca hasta llegar al Paseo Nuevo. Además de ser una zona indispensable cuando se visita la ciudad, el Paseo Nuevo también es famoso por las olas que se levantan cuando hay temporal.